maka jangan kamu sama sekali hei manusia hanok situ jangan kamu syirik jangan kamu sekutu jangan kamu duk sembuh sama-sama makhluk kamu mung makhluk juga makhluk maknanya benda yang dibuat apa manusia duk sembuh benda yang dibuat supaya dengan dia juga nak ayat ni maksudnya nak situ suruh tengok suruh perhati lepas tu bila orang <clears throat> dia perhati kejadian yang Allah Ta'ala buat ni dia akan timbulnya imej akan menambahnya imej oh Tuhan buat benar ni belum pada kita ada dah tahu apa puluh ribu juta tahun Wallahu alam tak ada siapa boleh raya sebab tu Allah <clears throat> dia tanya hal al insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura Ni ayat ni ayat soalan yang selalunya kita baca pagi hari Jumaat. Hal ata 'alal insan hinun? Adakah siapa kepada manusia satu pika? Minad dahri. Iaitunya masa yang Allah Taala buat pada zaman dahulu ketika tak ada apa sekarang ni. Lam yakun syai'an madhkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Ayat 19 sampai 20 dua surah Al-Ankabut. Alhamdulillah masih lagi kita dok berbicara hubungnya dengan kisah Nabi Ibrahim yang menyebut kepada kaum dia hubungnya dengan keasaan Allah Taala. Maknanya Allah hanya satu dan suruh beribadat, bertakwa kepada Allah. Jika kamu, maknanya hei kaumku, berdusta tak terima ajaran yang aku sapa kepada kamu ingatlah bahawa umat-umat ataupun kaum-kaum sebelum daripada kamu begitulah juga berdusta tak terima ajaran nabi-nabi pada zaman dahulu mari ayat ni ayat yang ke-19 ni ayat dan seterusnya lepas pada ni iaitu Allah Taala cerita supaya manusia pakak-pakak mikir hubungi dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat lepas tu suruh orang berjalan di atas muka bumi kita tengok kesel-kesel yang dibuat oleh kaum pada zaman dahulu bagaimana keadaan mereka yang Allah Ta'ala peracu waktu orang bala ada setengah-setengah tepat setengah-setengah kesel tu masih lagi ada sampai ke hari ni cuba kita perhati Allah katanya tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah menjadikan makhluk-makhluk pada mulanya tiga anak tiap-tiap orang eh, dia tak tahu katanya Allah tak ada buat macam mana tapi bila tengok kesel daripada <clears throat> kesel daripada yang Allah tak ada buat langit bitai matahari boleh bukit semua ni menunjukkan bahawa inilah kebesaran kekuasaan yang ada pada Allah Maka jangan kamu sama sekali Hei manusia Anak situ Jangan kamu syirik Jangan kamu sekutu Jangan kamu duduk sembuh Sama-sama makhluk kamu Mung makhluk juga Makhluk maknanya Benda yang dibuat Bapa manusia duduk sembuh Benda yang dibuat Supa dengan dia juga Nak ayat ni Maksudnya nak situ Suruh tengok, suruh perhati Lepas tu, bila orang <clears throat> dia perhati kejadian yang Allah Ta'ala buat ni dia akan timbulnya ime, akan menambahnya ime. oh Tuhan buat benda ni belum pada kita ada dah tahu apa puluh ribu juta tahun Wallahu'alam tak ada siapa boleh raya sebab tu Allah <clears throat> dia tanya hal ata'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ni ayat ni ayat soalan yang selalunya kita baca pagi hari Jumaat. Hal ata'ala al-insan hinun? Adakah sapa kepada manusia satu tika? Minad dahri. Iaitunya masa yang Allah Ta'ala buat pada zaman dahulu ketika tak ada apa sekarang ni. Lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada suatu pun yang disebut. Maknanya langit, bumi, bintang, matahari, bulan, dunia, apa semua tak ada sekarang apa. Kosong hmm. belaka. Manusia duduk mana? Ani ha, tu tu Tuhan dia cuan nak jadi manusia pakak-pakak mikir. Kalau kecek pasal mung aku, mung nak kufur dengan aku, mung cuba mikir. Ketika langit semua tak ada sekarang habuk. Dunia, syurga ni aku tak ada apa sekarang. Mung duduk mana? Mung ada tak lagi? Rana mung hanalai gitu mung, ha gitu. Rana mung kufur? Rana mung suka buat dosa deraka kepada aku, hei manusia. Masya Allah. Ni Allah Ta'ala. Rayak di dalam ayat ni. Kaifa yubdi'ul khalqa. Ada di dalam ayat lain. Kaifa al khalqa. Bagaimanakah Allah memulakan kejadian dia? Suruh, suruh mikir ya, ni tak ada suruh duk cari pasal kena duk thotsa pisut go tu go ni go tu dak mai tong mai tong mai tong suruh fikir thumma yu'idu bila Allah Taala buat semua segala-gala ni Allah Taala akan kembalikan you kepada tak ada pula sikit lagi termasuknya manusia kemudian ia akan mengembalikan you hidup semula sesudah mati dah manusia yang kena mati kan okay? Lepas tu klik semula. Klik azana klik kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ha. Kami semua ni kembali kepadanya. Wa ilaihi nusyur. Kepada Allah lah kita akan dibakit semula klik. Tapi makhluk-makhluk lain tak ada. Langit dia hacau-hacau. Bombing, matahari, bulan, bintang semua hacau-hacau. Tapi hak geligo masya-Allah. Manusia dengan jin. Tuhan sebut jin sikit dalam Quran tapi sebut manusia adalah tua samkan ตัวประกอบ bukan ตัวประกอบ tak ตัวจริงที่สำคัญที่สุด yang ada di dalam Quran iaitu manusia nak ui manusia pakak-pakak mikir belaka itulah Nabi Ibrahim duk kecek dengan kaum dia kita boleh ambil pengajaran daripada hak Allah Ta'ala rakyat manusia lagu tu dah saih dia perangai dia, tabiat dia lebih kurang. Tuk yuk tuk samai. Alhamdulillah. Sesungguhnya inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Dia ada terjemuh lagi di dalam pimpinan Ar-Rahman ni. Dalam tafsir dia tak ada panjang sangat ayat-ayat ni. Sebab apa? Sebab ayat pasal ni sudah pun disebut pada awal-awal Quran lagi hubungi dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat gotu buat gani maka duduk di dalam surah Al-Ankabut ia tak panjang sangat di dalam tafsir sebab sudah pun disebut pada permulaannya dalam pimpinan Ar-Rahman satu tiga pak pak. setelah Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keasaan dan kekuasaannya serta tugas Rasul-Rasul yang diutuskannya maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan tentang kebangkitan makhluk-makhluk hidup semula pada hari akhirat Hak ni cerak. Kita orang yang berimeh ni, tak ada kena waswah dah. Tak ada kena wawih. Katanya kita, dia panggil ke apa? Itu eh, hair, itu hair buat. Uh, apa? Kalau bahasa si dia panggil watacak. Kalau watacak ni, dia nak, nak panggil bahasa musim kot tu lah. Tapi tak apalah. Saya guna boleh jadi bahasa tak kena ni. No ayat katanya, kita ni dah Hidup, besar, tua, mati, duduk dalam kubur, bakit, benda biasa cuma kita berasa sekaligus lagu mana bila ada lahir anak suka hati bila ada orang mati sedih hati padahal benda tu benda biasa ya tak okay lah ada orang mati waris-waris kita mak pak kita mati kita tak ada berasa apa masa dia orang kena mati ha tu tak ada sedih ke apa. Ya sedih-sedih dengan sebab ke apa? Sebab kita sayang, kita rindu, kita cinta. Ya duduk sekali dengan kita sokmo. Dia baik dengan kita walaupun bukan waris-waris. Tapi dia baik dengan kita. Kita berasa sayu hati ketika dia tak ada. Tapi benda ni adalah benda biasa. Kita pun kita kena gambar katanya satu hari sikit lagi kita kena duduk dalam tanah duduk sore duduk lama mana siapa kemak nak tahu apa ribu tahun Walaupun kita duduk sekarang ni Hampir-hampir dengan kiamat Tapi kita tak tahu katanya bila nak berlaku hari kiamat Cuba kita gambar Yon Adid Orang-orang yang mati beribu-ribu tahun dulu Masih lagi dia ada di dalam kubur mereka Walaupun kubur dia kita tahu ataupun tak tahu Tapi bakat-bakit sekaligus berlaku Mari atas dunia, mari tak sekali Tapi bakit-bakit sekali Diduduk di tempat sama belakang. Iaitunya, di pada mahsyar untuk menerima balasnya siapa yang buat gapo atas muka dunia, dia mipun tanti kepada hidup lepas pada mati. Walaupun hidup kita di atas muka dunia lagi, hak kita dok buat baik, dok buat tak baik, dia mipun walaupun tidak kekal apa ataupun tidak nampak secara zahir ataupun batin dengan secara jelas-jelas. Tapi dia akhirat sikit lagi, nampak cakap. Nampak di muka. Yawma taswaddu wujuhu wa ta, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Muka manusia ni adanya muka hitam dan muka putih. Ha. Orang-orang yang beriman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi Nur cahaya yang ada pada orang-orang beriman duduk di depan dan duduk di belakang ceroh supaya ngebo pelita kita ni gambar katanya orang seorang ceroh dia tu supaya sepak lain lebih pada tu lagi ceroh dengan amal dia dengan usaha dia baik dia gitu kan ni tapi ada setengah-setengah yang Nabi SAW merayak katanya setengah-setengah manusia yang duk buat jahat katik duk buat baik katik muka dia ni sebelah hitam sebelah putih Cuba kita gambar. Orang-orang pandai pukul gambar, dia bubuh. Seng, kuat adik kau ni, nampak sebelah putih. Tapi tak ada seng, adik kau ni, nampak hitam. Cuba kita gambar. Atas dunia lagi kita boleh tengok. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, orang yang muka dia putih dan hitam. Yang tu herayat di dalam Quran, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'at. Mereka itu duk capu aduk amalan-amalan mereka hak baik pun ada hak jahat pun ada lepas tu pergi mati tak ada nak tobat nampak lalu dah muka dia hitam dengan putih hak ni lah yang kita kena duduk duduk ke apa duduk, kena duduk mikir sokmu eh keadaan kita macam mana sebab tu lah kalau kita lakuh ayat seorang ni saya nak baca ni ayat yang ke-19 lepas tu nota kaki di bawah bom hari ayat yang ke-21 pak Tuhan kata yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Ni Allah Taala raya. Allah akan azab siapa yang dia kehendaki. Dan dia akan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Kita nak pergi bangkam Allah Taala tak leh. Tapi Allah sit bagi dia pen-pen. Dia raya selalu dah. Dia nak azab siapa yang dia kehendaki dan dia nak rahmat kepada siapa yang dia kehendak wa ilaihi tuqdabun dan kepadanya lah kamu akan dikembali tengok ulah Masya Allah ayat nak ayat katanya Allah ya pesan kepada kita manusia ni ya suruh kita jadi orang baik atas muka dia suruh jadi kita ni orang akidah betul amalan molek berjuruh baik akal fikir cuci bersih kerja air cari makan gapo semua nak jadi molek belakang dia ya tak sewi kita jadi orang lobe, orang karut, orang dosa orang suka buat maksiat orang hati tak bersih orang gotu, orang gani, orang hotak tak molek dia ya tak sewi belakang dia ya nak jadi kita orang orang jiwa, orang baik ha, cuba kita kembali semula kepada ayat ni yakni saya dah baca nota kaki dah yakni golongi yang ingkarkan hari akhirat itu Tidakkah mereka melihat dan memikirkan kejadian diri mereka sendiri yang telah di, diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Allah tanya, tak ada arah ni dah. Orang kafir, dia tak dengar Quran. Orang kafir, dia tak baca Quran. Bahkan misa misa saja ni. Orang Islam tak soncai juga kepada Quran. Hidup mari dekat-dekat dengan nak mati lah. Tak soncai juga kepada Quran. Eh, pas nak songki soncai bila? Nak ngaji bila? Ha ni. Tian kepada orang-orang hak pasal Tak ada hado mano kepada ajaran Quran. Duduk pasal tak kena duduk. Gelomok hidup dia dengan segala-gala hak dia berasa kata nafsu dia telitah nak buat dia buat buat buat buat buat buat Allah tu tuan kepada orang Islam apatah lagi tuan kepada orang-orang kafir inilah berhajak kepada kita orang Islam tolong siapa ajari Quran supaya orang kafir pun dapat pahal juga kalau orang tempat kita kan orang siap orang siap itulah berhajat kita maknanya orang Islam kita pakat tafsir Quran dengan bahasa yang orang siap pahal kita kecek bahasa Melayu orang Cina nak faham lagu mana sebab tu kita jangan dok totan bahasa bahasa yang Allah beri kepada manusia ni bahasa Allah Taala berlaku atas muka dunia bahasa orang putih bahasa Cina bahasa Jepung bahasa Perancis, bahasa Arab bahasa apa semua bahasa Allah Taala berlaku inilah kita pandai banyak-banyak bahasa dikira katanya bahasa yang kedua yang ketiga tu bahasa dakwah dia panggil Walaupun bahasa kita bahasa Melayu pun bahasa dakwah juga. Dakwah lagu mana? Bahasa kita nak seru ramai-ramai, kita kecek bahasa Melayu. Tu pun bahasa Melayu hak kita dak kecek bukan kena dengan tata bahasa. Bukan kena dengan lak wayakon bahasa bahasa Melayu dak. Kita kecek sekadar nak jadi mudah faham, mudah reti. Apa tah lagi banyak-banyak bahasa. Alhamdulillah, orang ada pandai banyak bahasa tanda katanya orang itu adalah orang luah orang luah ha, kita klik kepada nota kaki ni semula dan dirinya apa? dan dirinya maknanya daripada dia tak ada kepada ada dan diri di, diberinya saya baca tak kena dah eh? dan diberinya panca indera panca indera makna apa awal-awal kuksuan mata, telinga, kaki, perut semua ni dia panggil panca indera dan akal fikir serta usaha ikhtiar untuk menempuh menempuh hidup dalam dunia ini. Allah. Ni Tuhan dia wi kepada setiap orang. Cukup siap. We otak, we umur, we semua panca indera. Suruh ke apa tu? Mu pilih sendiri. Jalan hok nak hidup atas muka dunia, amu pilih. Gitulah akhir apa ni dia kata lagi di sini <clears throat> ni adalah huraya dah kemudian mereka dimatikan Allah taala yang menciptakan semuanya itu tentu amat mudah baginya menghidupkan mereka semula pada hari akhirat kelak untuk dihisab dan diberi balasan Allah nah kita orang Islam marilah kita pakak fikir molek hubungnya dengan ayat-ayat pasal ini walaupun kisah Nabi Ibrahim ni kita duduk tamplang kisah Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala cerita so so so so gapo hak Nabi Ibrahim kecek dengan puak-puak dia pada zaman dahulu mari so ayat lagi dah masa ada sikit lagi Allah suruh kita jalan atas muka bumi sama ada jalan dekat maupun jalan jauh kul siru fil ard ayat pasal ni banyak dah kaca-kaca yang ada di dalam Quran siru siru ni arti apa? Jalalah kamu dalam bahasa Melayu dia panggil jelajah jelajah ni maknanya dentang pai tua tit patu kita tengok kesel-kesel yang orang-orang zaman dulu buat gapo dan orang zaman lah ni duk buat gapo tu dia panggil jelajah dalam pimpinan Ar-Rahman ya terjemah ni ayat 20 boleh jadi tak terjemah tak habis ni katakanlah mengembaralah kamu di muka bumi Ha, tu kelimah sah lagi. Mengembara. Nah, maknanya jalailah. Gi tengoklah sebab tu orang apabila dia gi dia gi banyak-banyak tempat, cara dia mikir pun luah. Dia tak serupa dengan orang pasal tak gi mana-mana. Ya dilahir dia, dia ya duduk kampung dia. Duduk setara tu. Sebab tu saya biasa, biasa apa royak cerita kepada kita Zamir zaman Baghdad dulu. Ni saya nak akhir dah. Ayat ni terjemah tak habis ni. Tapi nak ayat katanya, sorry ya orang kampung. Orang kampung tu dia duduk mega. ya. Merah lemu, kubah, no, utah lemu. Lepas tu dia peru anjing. Saya biasa rakyat ada cerita ni, rakyat sekali lagi dah. Dia peru anjing dia ni. Didik anjing dia, siapa kau? Ta'at sungguh kepada dia. Sebab anjing dia utuh elok. Nate, elok utuh kambing dia dia kasih kepada anjing dia ni Masya Allah kasih sungguh tiba-tiba ada satu khalifah khalifah yang berada di Baghdad pada zaman itu dalam zaman Bani Abbasiyah khalifah mari dalam kampung dia tengok eh nampak orang besar ni mari bila khalifah mari jumpa dengan dia kecek kecek kecek kecek yang nampak khalifah ni eh baik lah. nampak nak tolong rakyat nak nampak nak bantu nak nak tahu ha tak ada air susah lagu mana ba dekat-dekat dengan khalifah nak klik ya gaya khalifah khalifah ni baik lebih pada anjing kita lagi hmm. khalifah paling dia tengok mung banding aku supaya dengan anjing tapi khalifah dia peher katanya orang ni adalah orang duduk kapung ia tak biasa duduk Tak biasa jumpa dengan orang Ia banding khalifah super nganyi Sebab tu Saya nak rayak di sini katanya Orang apabila dia jalan dia pergi tepak tu tepak ni Lakoh negeri lakoh ke apa Cara mikir dia yang mula luah lalu dah. Tapi orang yang duduk tepat Dia cara mikir pun dia tak luah tak lagi hari jemaah baru ni Kemarin dulu dah Saya buih ketah kepada kita Bapa orang kita kurang baca. Jalah tu. Supo juga orang dia kurang baca, otak dia tak luah. Tapi orang dia suka baca, cari ilmu, cari kok tu cari kok ni, alhamdulillah otak dia luah. Walaupun nampak dogo-dogo, nampak tamadai dia, tapi cara mikir dia, hidup dia masya-Allah dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah itulah. Kita sambung semula ayat yang ke-20. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.